satu mukara ini adalah tempat satu yang Kristian benarnya Islam yang mana Islam Rabu Khalifah Islam di Andalus hancur lebu oleh kerana diserai oleh oleh oleh Kristian menyebabkan Islam lepas daripada tu tak ada Rabu Khalifah habis Rabu Khalifah siapa hari ini tak ada timur dan hancur daripada masa tu siapa kepada masa Karelaning ada banyak negeri lah dalam Eropah, dalam Europe, dalam Spain, dalam Andalus mereka itu muju gembira mereka itu peraya pada hari satu bulan iaitu bulan Mekarah ni Sidang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian. Klik kita tengok ayat kita sikit saning. Ya ayyuhallazina amanu. Tuhan panggil semua buat kita orang okay, beriman. Tak ada Tuhan tak panggil orang okay, tak beriman. Ayat ni kah kepada orang okay, buat kita yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Ha, takut kepada Allah apa? Takut kita tu kenapa dia mati dalam keadaan bukan Islam hak ning hak kita tak se sidang jumat yang dimuliai Allah sekalian dan kita tak se tengok juga anak-anak kita mati dalam keadaan bukan dalam keadaan Islam bukan daripada dalam keadaan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun bagaimana kalau anak muda kita mati dalam malam kaudau bagaimana kalau anak muda kita mati mati dalam keadaan zina bagaimana anak muda kita mati dalam keadaan mabuk kaya karaoke kocok palo apa dia semua ni wala tamutunna illa wa antum muslimun dengan sebab nak dapat mati dalam Islam ni Nabi Yusuf alaihi salam dia ada peringkat tinggi di atas muka bumi ini Nabi Yusuf tak ada nak gapo malaikat Nabi Yusuf doa dalam surah Yusuf tawaffani muslima ya Allah matikanlah kami dalam Islam matikanlah kami dalam iman kita ni hari-hari kita ni bukan kata Tuhan dok tambah omong kita dok hari-hari masa kita ni dekat dengan kubur dekat dengan kubur dekat dengan kubur hari-hari masa kita dok dah habis esok habis eh, lusa habis tulah habis tulah habis habis masa kita dah habis tak mau tak ada menambah gapo pahala gapo dia semua tu kita tak sik sidang jumaat yang dimuliakan Allah sekalian naiklah doa satu doa Nabi Yusuf alaihi salam tawaffani mati kalah kami dalam Islam wa alhiqni bis salihin dan bersama kalah kami dengan orang-orang yang saleh nak dapat mati dalam Islam Yang pertamanya kita kena doa itu Tuhan mati kita dalam Islam Yang kedua kita kena duduk dalam masyarakat Orang yang salah Bukan masyarakat Tak kira Berapa ini apa kita main habis Hak ning buka daripada masyarakat-masyarakat Islam. Duklah dengar dengan orang aling. Duklah dengar dengan orang juhu. Wa alhikni bisalihin bukan sekadar dunia saja dak. Ulama kata wa alhiqni bis salihin di hari akhirat esok dia nak dapat bersama dengan ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Dengan sebab as-salihin iaitu para-para nabi. Nah, as-salihin iaitu para-para nabi. Doa yang sangat panak. Nah, dalam masyarakat kita duduk dalam masyarakat Pak Huwa Tanatam, masyarakat negeri yang diperintah oleh oleh bukit Islam. Nah, masyarakat yang ada banyak dengan perapeni itu, perapeni ini, one go to one go ini, kita selaku umat Islam, hari ini pun kita dalam sijik ini, Alhamdulillah selamat. Tapi, ada banyak lagi, anak-anak cucu kita akan datang kalau kita takwi agama kepada dia. Nasyaya satu hari dia akan Eh rupa turut Yahudi dan turut Nasara. Jelah. La takumus sa'ah Nabi Wayak. La taqumu sa'ah tak akan berlakunya hari kiamat sehingga umat manusia ni turut kaum yang dulu iaitu Yahudi dan Nasara walau sedekah demi sedekah serta demi sejata sapa kepada lubang ibu dak pun buat kita pakat turut masuk Yahudi dan Nasara naudzubillahi min zalik banyak kalau kita tengok hari ni budak muda tu baik LGBT tu baik orang kata Eropah ni molek hidup seperti Eropah ni molek Islam ni menguno Islam pun sasana lalang, kau mai tong Lew, dia ni lok seri mot lew ada seorang tu baik kalau kita tengok dalam YouTube ada seorang budak jatah jadi tino tubek mari popang LGBT iaitu rap ruam pet nah kata apa dia kata benda ni benda yang seri benda ni benda gapo geno Islam wak jadi susah payah itu tempat satu mukara juga sidang jemaat yang dimuliai Allah sekalian sijik yang umat manusia duk semaya tukar jadi gereja tukar jadi bot Quran orang Islam duk baca di Andalus dibakar oleh Kristian habis semua itu gapa dia? Semua itu jatuhnya kerajaan eh, Islam dengan sebab umat Islam masa tu lemah. Pemuda masa tu lemah, orang pada masa tu lemah menyebabkan seru seteru Islam iaitu uh, Nasara masuk pergi pe gapa dia Andalus menyebabkan situlah tumpah darah banyak dan dia hamba lepas daripada tempat satu tempat dua nah lepas daripada tempat tu dia nak duduk dalam Andalus boleh dia nak duduk dalam Spain boleh tapi kena turut dia kena tinggal agama iaitu agama Islam situlah dia dia pegang dengan pegang agama Islam dia bunuh habis di situ lalu tu dia tubik upayuk oh, tubik jaga apa yang dia panggil nah kita tak seroyak situ tapi kita nak beritahu bahawasanya tempat satu mekara ada sejarah sedang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian pemuda yang dikasihi sekalian nah hak biar duk mikir nak pergi calon 10, 9, 8 ne tujuh gapo kau dau itu wadulah bukan daripada Islam nyanyolah kalau kita dah loy katung pun kita turuk loy katung kau dau pun kita kau dau krismas pun kita krismas hari akhirat esok kamu nak baki bersama dengan pia Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum kamu bakit bersama dengan orang gikaudau kamu bakit bersama dengan orang gila katung nyanyolah kamu di hari akhirat esok di dunia ini kamu rasa sedap nah kalau anak muda kita tak pergi dengan kawan gu dia dia pergi dengan gewe dia hak ni yang paling bahaya kali di tempat kita hari ni malam tu banyak anak-anak muda kita ni punah terutama anak muda dan anak mudi kita ni zina gapo dia pada malam tu tak kelik rumah nah pemuda yang dikasihi sekalian wadulah daripada benda-benda lapis tu kita kembalilah kepada Islam kalau dia tak pergi dengan kewe pula dia pergi dengan kawai gu dia ada belakang dengan yura ada belakang dengan tukir ada belakang dengan benda-benda yang mabuk dia wasa kata atas dunia ni sedap sekodat tu ya na'udzubillah min zalik. Kalau Allah Taala ambil kamu masa tu kembali kepada Allah, bagaimanakah tempat duduk kamu di hari akhirat nanti? Sedang jemaat yang dimuliakan Allah sekalian, jagalah diri kita, jagalah anak cucu kita, tengoklah tak pernah kita tengok anak cucu orang lain. Tengok anak cucu kita wis selamat daripada benda-benda yang tasyabbah, benda-benda yang liang agama yang lain. Nah, yang baik agama yang lain, Yahudi dia walan tarda an kal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ning Yahudi selukan dia cacing kata dia ning tak reda mereka manusia semua ni pakak turut dia hari ni banyak mana kita duk doa sama ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa irin maudubi alaihim walabdalim banyak mana Fulcan hari ini mari daripada Eropah. Banyak mana Fulcan hari ini mari daripada Europe. Banyak mana Songamuk hari ini mari daripada Europe. Banyak mana Pakai hari ini mari daripada Europe. Banyak mana Fikrah-Fikrah mari daripada Europe hari ini. Menghacurkan umat kita kalau kita tak mengaji agama. So ya kalau putus agama, putus habis riak lain. Putus habis riak lain. Putus. Sebab agama iaitu akar, Nak buat anak muda kita buah molek, bunga molek, gapa dia semua situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakum dinukum waliyadin. Asah turuklah agama kita agama yang sempurna molek dah. Islam agama yang sempurna molek dah. Tak ada tempat Islam yang tak sempurna molek. Terutama gembira kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari akhirat manusia bakal baris 120 baris. Nanti-nanti tunggu-tunggu nak masuk syurga. Lapan puluh baris duk baris daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak gembira belah mana kita? Boleh jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh masuk syurga banyak daripada umat Nabi lain-lain tapi kita di hari ini ada sebahagian daripada anak muda kita ada sebahagian daripada kaum-kaum kita ni nak turut Yahudi dan Nasara lagi na'udzubillahi min zalik kembalilah kepada Islam tak ada agama yang paling mulia atas dunia ni kumtum khaira ummatin ukhrijat linnas iaitu agama Islam Marilah kita sungguh dengan agama kita Mengaji agama kita sungguh Beramal apa yang Nabi suruh Beramal apa yang Quran suruh Mudah-mudahan kita bakit akhirat esok Bersama dengan Rasulullah SAW